generally you all will generally you cut where going to buy pan pictorial financial pictorial electro option the parents here Victoria Abenong Aguirre the to buy local council election that our in the eventual the eventual abuka twin by Palo Yin bidil ket kai tau bai panu engalo birota gar apo ket local council election ran ban ran on australian citizenship peru ke tier ku bai le dua na kani ren kagat kai da bu kadu mai ta ja bai wari ta bela panda wala jarin kuwar kai da bu ka ket pin mala ban binirin got là cha bài, wari kiến bên cấp kiến pin à chiều ngoan thấy cô lấy dùng chứ mà tục Australian citizen kì thế kiến pin nó vào bây giờ cancel alo đi tới đến chuyện long term itu pay Melbourne City Council Australian citizen Pakai pakeja приняла Европеата City Council ale urut yerin daga Yobe Melbourne City Council aku ijwak ama lumat ko na kane Australian citizen ko wij bachwet the local council election the Yobe City Council won chengin tin tata ngwan tay ko le yum jima tay tum nin tro kubet pen bet ko ngol ken ben fo binari takat tatong jeng Atau the website na wikon biya birin ku tagat ka yobe telephone?